guys So kita pergi pancing lagi lah bukan kita Hari ni Sean seorang saja. So sekarang kita berada di ni lah ya. Kolam Bukit Jalil So di sini ada baung Memang saya nak target baung lah Right keadaan kolam dia macam ni uh, Counter di sebelah sana So harga dia RM30 untuk 3 jam Setiap penambahan RM7 uh, Jom kita tengok kolam di bawah kondominium ni. Alright. Tiêu duy kỳ chi 所以钓到鱼都冇人拍噶啦。其实我唔主要上镜嘅，我系要拍人钓鱼啫。 tôi đặt cặp Oh, Kazil. Okey, angka dapat ikan. Oh, baung. Ôi gặp phải sáu mùa cơ đi Lương hoa là xương duy đâu Sọc miêu ấy à, Bông bông uh, Trên anti Wah, Uncle kena strike ikan lagi Oh Khá đồ sánh à Trông eo ý mồ Stop, stop Oh. Oh. Besar-besar. Ini ada berapa? Ya ah? ke lo lah, ke ya ah, mu? Leung ke ah? ya. Wah. Wow. strike lagi. Mun mong hin ya. Strike lagi. Oi ừ. vào mồm. Ha ha ha ha. kìa ừ ông cười bật 사이드도 양배도 사이드 좁네 어왜 ngáo thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Ini hasil ya Hasil angka hari ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ekor tengok ni. Besar besar. Ini ah, angka sifu. Two hours later guys sudah tiga jam berlalu ya. uh, tak dapat ikan angka hebat lah angka tadi dapat tujuh ekor so saya dah tahu lah rasa-rasanya dah tahu lah masalah apa masalah umpan lah angka guna cacing yang jenis macam dia ya, tu saya punya cacing yang ganas punya ini untuk talapia untuk best lah sesuai dia tak berapa makan So kita try balik Lain kali kita datang balik So sekarang uh, Tak adalah hasil untuk di update hari ni ya. Tengoklah kaki Syam <laughs> Alright kita datang balik lah Kolam ni agak menarik oh, Tengok keadaan dia pun seronok lah Nanti Alright So next time lah Kita prepare hati ayam Kita prepare apa tapa baung Kita prepare cacing yang sepatutnya Dan kita datang balik Alright, sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe ya. Bye-bye.